ドリドリドリ ドリドリドリドリ リドリドリドリうん。

Nom nom nom. Nom nom nom. Nhéo nhéo nhéo. Nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo. Nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo. Nhéo nhéo nhéo nhéo. Dori dori dori dori. Nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo. Nhéo nhéo nhéo nhéo nhéo. Nhéo nhéo nhéo nhéo. りどりどりどりどりどりどりどりどりドリドリドリドリ

video nhé